Hola, buenos días a todos. Disculpen el, retraso por el cambio de sede, eh, pero eh, comenzamos. Nos acompañan en la mesa Charles Sebrans, eh, de la Universidad de Michigan. Nos acompaña Phil Hill, él es de la revista MTV y es un líder de, opinión en tecnologías para la, reeducación y sobre todo impulsa mucho todos los proyectos abiertos de, tecnología libre de desarrollo en todo el mundo. Eh, eh, eh, Ian Dolphin es el presidente de la Fundación Apereo, que integra 480 instituciones para el desarrollo de la tecnología, para la educación, de tecnologías innovadoras para la investigación y el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje. nos acompaña también la, doctora María la María Lisa Zorrilla, perdón, de, es directora de Educación a Distancia de la UAM, y Marco Antonio Bernal, director de, de URED, que es afiliado comercial de la Fundación APRE. Bueno, primero que nada queremos agradecer mucho a la UAM por ser la rescatadora honorable de, este evento, eh, que desafortunadamente ahorita eh, eh, a, a, la Secretaría de Innovación del Gobierno del Estado no se le hizo importante el desarrollo de tecnologías innovadoras, no se le hizo importante que 95 de las mejores instituciones en el ranking mundial ahorita estén presentes en este evento. Lamentamos mucho este, este hecho. Creemos que Cuernavaca es una ciudad de desarrollo, es una ciudad que impulsa la innovación, que impulsa la ciencia, que impulsa la tecnología y esto se tiene que ver reflejado en todo el mundo. Creemos que esta es una oportunidad muy fuerte de nosotros compartir y colaborar todas nuestras experiencias para crecer juntos, ir juntos en un nuevo camino innovador para la investigación y para la enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces vamos muy retrasados, este, no, los, los interrumpo más y eh, los dejo con unas palabras de la doctora Zorrilla. Thank you very much for coming, all the participants. Sorry for, for not But we want to thank that you are here for a third time. This is the third uh, Congress. The uh, last was in Puebla, and the first one was in Atriunam. And it's a pleasure that all these people is helping us to bring these innovations to Latin America. Latin America is the only one continent that has no institutional affiliate to this important foundation, the, the, the most important foundation for education, for innovation, and for technology. So be welcome and thanks for coming and thanks for all you are doing for Latin America. Hola, muy buenos días. Bueno, primero que nada, estoy aquí en representación del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es el doctor Alejandro Vera Jiménez. Él se disculpa por no estar presente en este día para inaugurar el evento, porque tenía otros compromisos ya agendados con bastante anticipación, pero bueno, me ha designado para representarlo en mi calidad de directora general de Educación Multimodal de la UAM. Bueno, pues como, como, la representante de la universidad, primero que pues darles la bienvenida, decirles que estamos muy, muy contentos de que estén aquí eh, realizando este evento tan importante. Y bueno, pues eh, la universidad desde hace varios años está muy interesada en el tema de las tecnologías educativas y de la innovación. Entonces, pues hemos acogido con, con mucho entusiasmo este evento y esperamos que sea de provecho para, para todos los asistentes. Entonces, bueno, pues para, para ya no retrasar más la, la agenda de la reunión. Eh, si gustan ponerse de pie para que declaremos inaugurado el evento, por favor. Entonces, bueno, pues en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 9.50 de la mañana, señor el está bien, eh, declaro formalmente inaugurado los trabajos de Apereo 2014, deseando que sean fructíferos y de mucho beneficio para todos los participantes. Muchas gracias.